Una de las formas más sencillas de incorporar documentos a la biblioteca personal es arrastrar un PDF que tengas o hayas descargado en tu ordenador. Cuando entras cualquier documento o referencia en Mendeley, este detecta los metadatos, es decir, identifica la información de los campos de autor, título, publicación, año, etc. Esta información se incorpora a tu biblioteca en el momento en que introduces la referencia. Estos datos no siempre son completos o correctos, por lo que es imprescindible revisarlos al incorporar la referencia. Si los datos de las referencias en Mendeley son incorrectos o incompletos, aparecerán de la misma forma en las citas y en la bibliografía de tus trabajos. Por lo tanto, comprueba que Mendeley identifica correctamente el tipo de documento que estás incorporando, ya que los campos varían según se trate de un artículo de revista, un libro o un capítulo, por ejemplo. Que los metadatos son correctos, que el título del libro o de la revista no tiene errores, que los autores están bien escritos y en el orden adecuado, que no falta el año de publicación, etc. Otra forma de añadir referencias es a través del Web Importer que hemos instalado siguiendo las instrucciones del primer vídeo. Veamos un ejemplo a partir de una búsqueda en ScienceDirect. Si te interesa guardar algunas de las referencias localizadas en tu base de datos, tienes que hacer clic sobre la extensión y seleccionar las referencias que quieras exportar a Mendeley. Finalizas la operación haciendo clic en el botón Save para que las referencias se incorporen a tu biblioteca personal. Si alguna de las referencias tiene adjunto el texto completo y no se ha añadido, puedes hacerlo descargándolo y subiéndolo desde la opción Files de la referencia correspondiente. De esta manera tendrás la referencia y el documento en PDF, que se puede anotar, subrayar, etc. Estas son solo dos formas de alimentar la base de datos. Consulta el material adicional para ver el resto de opciones. En el próximo vídeo veremos cómo se pueden organizar las referencias que vamos añadiendo a nuestra biblioteca personal.